yéen ñii bu leen ko def dafay pour bugal moo xam ni de su ko man melal kadaaka jëw moomi ba ngeen ko du mbir bu baax fabal hujuraati daal ba gis lii ma wax baalu yéen ak ibadallaay lii la bu gën ci wax wa yalhamukum mawlaakum lii mu wax gamal su xaaya bàyyi si gën ki wax wa yarhamukum mawlaakum lii mu wax du solu te ma du naan te jox ma ma naan dama fara ma topp nag moo tax may jaay sama kër bi loolu amee coow li am coow li am ba loolu ni toq ci nopp góor gi góor gi mu dëkkal góor gi ne wallaahi ni la ko waxee wallaahi bu ma seetaanee ba waa ma xàqu moo ko fi jëmbat dëkk loolu dégg ngeen wax bu ma sàgganee ba waa ji jaay këram fayu ma garab gi mu fi jëmbat te di ci feexloo waxatuma la ak dëkkandoo mu jënd kër gi may ko xaalis ko fayal ko ba bi mayaat ko kër gi yow nga àndal bi bokk moom dayet baay jamono di ki seen baay dem nga jekk jaay kër baay dem dëgg sa kër baay say bokk ji taxawal ah, ah xaw ma am naam déet waaye sama xel ci dikk rek ma wax miraas day am këru famille am dëgg la miraas yàlla ko santaane mais jëndal kër gi bàyyi ko famille bi waaye nga ni il faut que ñu jaay kër gi jaay kër gi dem wuti foo dëkk bu jekk lool nga bàyyi leen ñu di luye ñu di leen dàq nga dëkk bi Dakar bi muy luye ñu di ko dàq ba géej waay ñu di ko dàq ba Kër Massar ñu di ko dàq ba dootoo xam fu mu nekk te yéen a bokkul dëkk Dakar <laughs> moo tax adduna boo déggee nit ki naan jullit dafay xam luy jullit jullit ibnul xajar moo doon Cheikh Xaafat Xalbaari nee na jullit yéeféer jullit jaamukatu yàlla kàccoor xarit noonu koo dëkkal ku tumuraanke ku am njëriñ kuy lor ku jege jàmbur ku sori ñëpp ci bokkee ñi ñëpp ay dëkk loolu ba ci ki nga duggal rapide bi sax njaga njaay bi mun la xajal ma xajal ko waaye teggi ma sa tanki yi waaye yow yaa may lëjël waaye waaye sa bu mi dindi ko ci man neena kokku moy sa dëkkandoo biro do dëkk eh, sa dëkkandoo la ka ngay liggéeyal ci auto sa dëkkandoo la ka nga nekkal hôpital ba sa dëkkandoo dëkkandoo dafa yaatu bu ka defee nag Abdoul Aziz bismillah إذا شئت رافع البلاء والنقم ولا نعد بوجه البلاء Nel corpo, corpo, vem. Corpo, corpo. Ah, nel corpo, corpo. أراه نور شخص بعد ما يسير المبعوث إلى خير أمتي محمد المختار المخبت ياسمين بالله 向日葵。 Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Ele الإكوفي بعده حقا لما قصص ملك ستلك وبعد ذا كل موضعك والد حسا ومعنى وتيلائك النبيل كم طالب وطيل هولي وامك وامك واصل عليه وفت شرقا وعرض العلماء يا قفل الاسل يا سيدي يا ابا المنصور بل يانا مدعونا بعد ربي عشيائي سبيل عثمان جاء الشيخ يا مشيخ خادمه موسى مامتا بسق من كم حل جحكل ميلاد ميان في يوم غثر بالله المتدام كل باي خليفة ميان واجعل بهمتك العليا لدى كل بقعة مرضاها يا أبي عباس يا شيخ قصص بأمركم لله في كل بلدة ويتم أصحاب غش وبكرة ينادون مولاه إذن يا صح من الود يا شيخ فاجعل القراية لديك اليوم ورجعت فتيمة ولولا الصحة أن المدة فيك محقق إلى العرش بال بنيتي فلا تجعل شيخي رجائي مخير لديكم فآمني بروح الهوة فالإبن ما يحتاج yaa bëri naa dëkkal sa cër fii saxal na ko. Mm-hmm. te cër bi koy dëkkal. da ngay mun na foog nga am. Mm-hmm. ci coono noonu suñu na

dafa métti ñuy woy ci dégluwul naan hadil ab ci moo ko këf mi bi tax naa ko ndax maroo tarwaa koral mi bi tax naa ko man xaduwaa di way ñii di jooy kurkutu kurkutu soo amul fatxu nag doo ca xam aw xaraf seeni way moo yëngal kii si xol yi ci man moo taxit maa ngi nii maa ngi saf waa di dof waa di mag yéemu naa ay bi tax ñoonu gën نخي نخي الشيخ تجاري شيخ تجاري شريف لهم نغير الجمهور أيوة خم بيلبن أي جفن بي ويف شيخ تجاري شريف وارون هاتي ميرم أتفلم تقول رك صخبين الجف شيخ تجاري شريف كوي كم دار جراو سلكو بجي تخل كل بجل أم في هذه دابلن تلفم دار جراو جعان فاعلا مفاعلة تكبوت دافك اتنا بفنت توي تولفت بحر بأي افنا والوصف نتتي مورا متامك فاعلا مفاعلة تكبوت دافك أتني بدل أو وادي أو نصابك Nicolás, খতম waaw boobu nag grande, Judite. moo di saa yu ñu tolloo ci fii bépp daayira bu fi teew ñu lim la tudd sa tur waaye mbir mu nekk da ngay seet jamono lu mu laaj nga doxale ko noonu

daayira yëpp gis nañ leen kontaan nañ ci mu taxaw dina fii laay mi ngi fi daayira lislaam bu Ngor daayira les jeunes Tidiane de Médina daayira Ahmadiyya daayira euh, muslimin wal muslimat daayira Soprim daayira Lonas daayira Asfiyaay daayira Bokkal El Hadji أجانب بكي سيدي بكر السلام عليكم ورحمة الله nee ñi ngi nuyoo di ziyaara di sant yàlla itam ci daje bii ñu fi yàlla may ñu dajee ti ko fi ñu ngi koy sant alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi ndokkeel bokki jullit yëpp ci weeru koor wi di weer wu tedd bu rëy ñu ngi ciy ndokkeel ñëpp ñaan yàlla mu may ñu ku fekke tàmbali ga na nga fekki mujj li ci yàlla nëbb ci secret ak yiw ci weer wi yàlla bu nu ci mucc yàlla nañ ci yàlla boole yàlla àgg ak jàmm ñu fekke waat ko at yu bare bare bare yàlla faj aajo yi yaram yi yombal jafe-jafe yi woyefal diis diis yi ñi ngi nuyu ñepp ñi ngi ziyaara ñepp waxtaan wi nag ne ñoo ko déggandoo kenn ku ci nekk daal yaa tax waxtaan wi jóg kon yow yaa moom waxtaan wi dayira moomu ko seetaan katit moomu ko bu ñu nee daal yàlla neen bi neen ku yow la yàlla di waxal kon daal ñépp ñoo moom wax ji wax ji nag actualité la rek xuququl jaay ki nga xam ni moom nga dëkkal yow bokk ak moom ki nga dëkkal te bokk leen waaye nag yéen a bokk diine wala boog sax ki nga dëkkal bokk leen bokk nañ diine waaye nag yenn dëkk ñett ñooñu rek la la yàlla wax nan nga war a defante ak ñoom yonent bi leeral ko moom la sëñ Babacar waxtaane fii wax ji nag daanu na ne moom nag benn wax rek la ciy teg yem ca ci biir waxtaan wi sembeede fa waxtaan wax ju dëppoo waxu maamam Cheikh Sidi Hadji Malick radiallahu anhu xale yi way wax ni وقرعية باب الغير يا ربي لو يفي لذاك صرفنا نحو بابك وجهتي ne Cheikh Sidi Hadj Malick dafa wax ni li ma seddu daal man Maodo boroomam nag lay waxam nag ni ko yàlla li ma seddu daal li ma bëgg buntu bu ma fëgg pour wut demee fekk nu yam ak man mbaa ñu gën maa manqué la sax la may wut moo tax bàyyi naa fi bunt yëpp ñëw ci sa bunt fëgg ko xam ni fi laay jëlee li ma bëgg kon mbokk yi ku ci amati soxla fu la neex jubalal sa gémmiñ waaye sa xol ak sa xel jox ko yàlla loolu rek la ci doon tey nag wasalaamu aleykum tàllale loxo yi yàlla fi teew diwin bu ànd ak fekk ak tan ñoom it yàlla yàgg leen fi ñu yàgg jiitu ñu yàgg topp seen ginnaaw ci dara jege yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amin amin Alla lente na. Kanyo. kan je tilbahan mo, Bit? Ah, wala. Kasi